semangat pagi semuanya. Oke kelas, pada video kali ini Ibu akan menyampaikan kisi-kisi soal PKWU, prakarya dan kewirausahaan kelas 12 semester 1. Oke kelas, apa saja kisi-kisi soalnya? Kita langsung saja check it out.